Yo, what's up mga Edgelis? Nandito tayo sa bahay ngayon. Mamaya, mga 3.30 siguro. Ngayon ay 3.28, 2 minutes ago. Punta ako dun sa Ubos. <laughs> Nandun sila. La Crescent, La Alia, at si Crescent, At dalawang Crescent. Hindi kamban. Nag-start na yung prank war. <laughs> at wala si Gwen, ako lang. Sana manalo kami ito, alcohol. Ang natin nito na prank ay alcohol prank. At lagyan natin ng suka. <laughs> Hindi nila alam na may suka ito. That's it. At wala pa kayo nakasubscribe. Subscribe na kayo. Hit the notification bell para ma-notify kayo sa mga latest video. <laughs> At mag-intro ako ulit dun pag nandun ako. <laughs> Let's start. Araw 230 na po tayo. 2,929 subscriber. Yes! At shoutout pala kay Gwyneth Cruzinda. Sabi niya, <laughs> ito po, may takip na. Lagi na natin. Ayun na lang. Ang bango ito. Ah, naku po. Ang dami na din tayo. Yun. Klaro ba? Wait lang. Wait lang. Pabalik na ako ng 1 minute. <laughs> At pabalik. Kenjin na balik race. Ito na. Sarap mo maingay yung asa namin. May dumating. Hmm. Ay, kasama niya pala si Kurt. Ito na yung alcohol na may suka. Alcohol prank. <laughs> Abangan niyo book. Mamaya, ako ko. May kuya ko, babae. Hey, what's up mga kandiris? May kasama ako. May mga bata. Si Kersel at si Aliyah. At papunta na si Kersel Koino. Dalawang Kersel. <laughs> may dala akong alcohol. Para mamaya, Maglaro kami. Huh? Ah, ating vlog kay Aiden Sick. Sawadee ka. <laughs> Ang ating vlog ay ating vlog ay Aiden Sick. Wala pa si Crisel Koy, no? Hintayin namin. Kung babalik na ako pag start na. Oy, Kai, wag ka ano Twenty. Eleven! Eleven! <laughs> Play! Oy, twenty! <laughs> Mamaya na yung parang abang-abang pagkatapos dito. Ay, ito. LT po ito. Ha ha ha! Ay. Mabayaan ako. <laughs> Dito tayo. Ang nag-record yung vlog na record prank ka mga bang. Yan sila at Sino nataya? Wait lang, siya muna. Wait lang, wait lang. Wait lang, naglaro pa sila. Ang tagal, ako po. Agad ng call. Oh! Wala yun. Wadlock lang si walk-in mo. Wala po ko cellphone, hindi ko kapalusin. Taka. Ano, Humot? Kumot? It's a prank! Binigal! One down! One zero! One down! At telepatic prank! One zero! And, and, and, at hindi ko alam at mabawi sila. Ito, ligtas to ligtas. At yan ang ating vlog. <laughs> Aliyah, Slane, Kenji. At yan lang po. Bye-bye.